Ay, low. Oh, bukas ha? Ah. Sige, sige, sige. Bukas. Gala tayo. Sige, sige. Bye-bye. Bye-bye. Sige, bye-bye. Yes! Magala na kami after two months. Yes! Bye! Yes! Ha? Gagala ka? yung module mo eh, hindi mo pa tapos. Tapos kagala ka, wow, galing. Tapusin mo muna module mo. Tapos gumala ka na. O sige, tapusin mo ha. Kung tatas ka, ganda ka sa akin. Ma, ma, ma, ma, ah, Oy! Module na naman. Sige ma, tapusin ko. Tapos kagala na ko. <laughs> sige, sige, sige ma. you.